ሰላም፣ እንደተለመደው ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ በየትኛውም ንፍቀ ክበብና በየትኛውም አህጉር ውስጥ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያ የምትቆረቆሩ ወዳጆቼ፣ ወገኖቼና ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን እግዚአብሔር ለዚች ችለት ለዚች ደቂቃና ለዚህ ሰዓት በሰላም በፍቅር በጤና ጠብቆ አደረሳችሁ። ሁልጊዜም በስራችን ሁሉ እግዚአብሔር ይቅደም። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ከርዕሱ መመልከት እንደምትችሉት ማንሳት የምፈልገው አብይ ርዕሰ ጉዳይ ወይም ዋና መሻት እስራኤሎችን እንደ መነሻ ወይም እንደ ማሳያ አድርጌ እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ያስፈልገናል፣ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር ላይ አተኩሬ ለመስራት ነው የምፈልገው። ሁላችሁም እንደምታውቁት እስራኤላውያን በድንገት ምድር ላይ የተከሰቱ በድንገት በሀያኛው ክፍለ ዘመን ሀገር ያገኙ ህዝቦች አይደሉም። የራሳቸው የሆነ መኖሪያ ቀዬ፣ የራሳቸው የሆነ ስፍራ ነበራቸው። ሀገር ነበራቸው። ነገር ግን በእስራኤል ውስጥ በነገድ የመከፋፈል፣ በነገድ የመቆራቆስ፣ በነገድ የመዳማትና እርስ በርስ እንደ አንድ አገር ወንድማማቾች ከመተያየት ይልቅ በጎሳ ተከፋፍለው የሚጎዱበት አጠቃላይ ሁኔታ ውስጥ ገቡ። ይህን ተከትሎ በጥንት የሮማ ንጉሠ ነገሥታዊ ግዛት የመስፋፋት ዘመን እስራኤሎች አለቅጥ ተሸነፉ። በሮማውያን መሸነፍ ብቻ አይደለም፣ መከራ ስቃይና ፍዳቸውን አዩ። ከዚህ በኋላ በመላው ዓለም ላይ የእስራኤላውያን ዕጣ ፈንታ መሰደድ ሆነ። ሀገራቸውን ለቀው መውጣት ሆነ። በዚህ ብቻ ተወስነው አላበቁም። የተረፉት እስራኤላውያን እንደምንም በየጥጋ ጥጉ እየተጋፉና በጭንቀቱ ሲኖሩ ከኦቶማን ቱርኮች በፊት የነበሩት ሰልጁክ ቱርኮች ደግሞ እስራኤላውያንን እንደገና እያሰደዱ ከምድራቸው ገጽ ላይ ለማጥፋት ትልቅ ትግል አልደረጉ። ስለዚህም በመላው ዓለም ተበተኑ። ይሁንና አንድ እምነት ነበራቸው። በሄዱበት ቦታ እንደ ቡዳ፣ እንደ ክፉ፣ እንደ ተረገሙ ህዝቦች መታየታቸው የራሳቸው ሀገር ያልሆን ያልነበራቸው ህዝቦች እንደተደረጉ ሆነው መቆጠራቸው በመላው ዓለም ውስጥ ማንነታቸውን፣ እምነታቸውን፣ ባህላቸውንና ወጋቸውን ጠብቀው በተገለለ ሁኔታ እንዲቀመጡ ሆኑ። ሌላ ቀርቶ ካይላዎች ክርክሩን ወደኋላ አስቀርተን ለስሙ ግን ቤተ እስራኤል ተብለው የሚጠሩ ኢትዮጵያውያን በጎንደር ዘመነ መንግስት እንኳን አዲስ ዓለም ላይ ለብቻቸው እንዲቀመጡ የተደረገበት ሁኔታ ነበር። በበርካታ የዓለም ክፍል እሳት አይጫጫሩም። ከማህበረሰቡ ጋር ደግሞ ተሰናኝተው መኖር የሚችሉበት እድል አልነበራቸውም። ስለዚህ በአብዛኛው የጥበብ ስራ ላይ ብቻ የተሰማሩ ግን የተበታተኑ ህዝቦች ሆኑ። ይህ ነገር በጣም እየቆጫቸው ከሄደ በኋላ የሙሴን ታሪክ ትተን በ1898 ዓ ም አስቡት፣ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ሁለት ዓመት ብቻ ሲቀረው አሁን በ1898 ቴዎደር ሀርዝል የሚባለው ሰው እስራኤላውያንን ከመላው ዓለም አሰባስበው በራሳቸው ምድር ላይ ለማስፈር እንቅስቃሴ ጀመረ። ይህን እንቅስቃሴ ሲጀምር አንድ ኢየሩሳሌም ውስጥ በፊት የነበሩበት ቦታ ውስጥ የጁ ስቴት ወይም የአይሁዶች መንግስት ለመመስረት ዓለም አቀፍ ንቅናቄ ማድረግ ጀመረ። ልብ አድርጉ፣ እስራኤሎች በዓለም ተበትነው ሀገር ሳይኖራቸው አንድ ቀን ሀገር እንመሰርት ይሆናል የሚል እምነት ውስጣቸው አሳደሩ። ይህን እንቅስቃሴ ተከትሎ በፍልስጤም ውስጥ ወይም ደግሞ ቀድሞ የራሳቸው ይዞታ የፍልስጤማውያንም የጋራ ይዞታ በነበረው ቦታ ውስጥ እየገዙ መስፈር ጀመሩ። አንዱ X ራቅ ያለ ቦታ ላይ ቤት ይገዛል እንዳይነቃባቸው፣ Y ሌላ ቦታ ላይ ይገዛል፣ Z ሌላ ቦታ ላይ ይገዛል፣ A ሌላ ቦታ ላይ ይገዛል። መጨረሻ ላይ joining the dot እነዚህን ቦታዎች በማገጣጠም የእስራኤልን መንግስት የመመስረት አቅም እንዳላቸው አመኑ። በመላው ዓለም ላይ ኮማንዶዎች አሰለጠኑ። በመላው ዓለም ወታደሮች አሰለጠኑ። ሚስጢራዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ጀመሩ። ቀስ በቀስ ከአረቦች ላይ መሬት ገዝተው በመግባት የቀደመ ምድራቸው ላይ የመስፈር ጉዞ ጀመሩ። ይሁንና የእስራኤሎቹ በቁጥር መግፋትና መጨመር ከአረቦች ጋር ሰፊ የሆነ ግጭት ከ1900 ወይም ከሀያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ 1900 አልቋል። ከሀያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በቅርብ ጊዜ ጀምሮ ከአረቦቹ ጋር እርስ በርስ መቆራቆስ ጀመሩ። እንደውም አጥፍቶ የመጥፋት ሚሽን ጭምር ወሰዱ። ይህ ነገር ዝም ብሎ አልታለፈም ወዳጆቼ። በ1915 የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት እየተካሄደ ባለበት ወቅት ፍልስጤምን በቅኝ ግዛት ይዛ የነበረችው ብሪታንያ የአረቦችን ድጋፍ ለማግኘት ስትል ያ ቦታ የአረብ እንደሆነ ተናገረች። ልብ አድርጉ፣ በ1915 ዓ ም አረቦች በጣም በመደሰት በመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ከቃል ኪዳኑ ሀገሮች ወይም ብሪታንያ ከነበረችበት ጋር ተባበሩ። ከሁለት ዓመት በኋላ ግን የአሜሪካ ወደ ጦርነት ውስጥ መግባትና የኃይል ሚዛኑን ወደ ቃል ኪዳኑ አገሮች ወይም Allied Powers እንዲያደላ ማድረጉን ተከትሎ በሁለት ዓመት እንግሊዞች ቃላቸውን አጥፈው የአረቦች ያሉትን መሬት የአይሁዶች ወይም የእስራኤላውያን መሆኑን ነገሯቸው። በጣም ተመልከቱ። ሄርዝል እስራኤል የምትባል አንድ ታላቅ ሀገር እንመሰርታለን የሚል ትልቅ ንግግር አድርጎ ነበረ። እዚህ ላይ ነገሮች እየጦዙ እያሉ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ዋዜማ ጀምሮ ግን ሁላችሁም እንደምታውቁት እስራኤላውያን በሂትለር አማካይነት ስድስት ሚሊዮን በኦሽዊትዝ እና በሌሎች የማጎሪያ ካምፖች ውስጥ ተሰቃዩ። ሲገደሉ ወይም ሊገደሉ ሲዘጋጁ ሁሉ አንድ ነገር ይሉ ነበር። እኛ ልንሞት እንችላለን፣ እኛ ልንጨፈጨፍ እንችላለን። እስራኤል ግን አንድ ቀን ታላቅ ሀገር ትሆናለች። ልብ አድርጉ፣ ሀገር ካልነበራቸው ቦታ ነው የተነሱት። እስራኤል የምትባለው ሀገር ከጥንት በኋላ ጠፍታ ነበር። ነገር ግን በመላው ዓለም የተበተኑት እስራኤላውያን አንድ ትልቅ ሀገር መመስረት እንችላለን ብለው በሞት ጥላ ስር እያለፉ በመከራ ውስጥም ሆነው ሀገር መገንባት እንደሚቻል አመኑ። ትልቁ ነገር ማመን ነው። ትልቁ ነገር ጽናት ነው። ትልቁ ነገር አመለካከት ነው። ትልቁ ነገር አንድ ላይ እጅ ለእጅ መያያዝ ነው። እስራኤላውያን አንድ ነገር ጎድቷቸዋል። መከፋፈላቸው፣ መበታተናቸው፣ ለሀገራቸው የነበረው ክብር አነስተኛ መሆኑ ለራሳቸው ጎሳና ነገድ ብቻ የሚያደሉ መሆናቸው፣ አንድ ሆነው መቆም አለመቻላቸው በዓለም ውስጥ ተወዳዳሪ ሊያደርጋቸው ይቅርና እስራኤላውያን በመጣው ሁሉ የሚገፉ እንዲሆኑ አድርጓቸው ነበር። ስለዚህ አንድ ትልቅ ሰው ቴዎዶር ሄርዝል ውስጣቸው የነበረውን የዘመናት ጽንስ ወደ ተግባር ይቀይር ዘንድ እስራኤላውያንን የማሰባሰብ ፍላጎት አሳደረ። አንድ ሰው ታሪክን ይለውጣል። አንድ ሰው ታሪክ ያመጣል፣ ሰፊው ህዝብ ታሪክ ይሰራል የሚል የማርክሲስት ሌኒኒስቶች ትንታኔ ቢኖርም ነገር ግን ጃፓንን የቀየራት የሜጂ አመራር ነው። በሚገርም ሁኔታ በ33 ዓመት ከድሯ ኢትዮጵያ ጋር እኩል የነበረች ጃፓን በ33 ዓመት እንዴት እንደተነሳች ማየት ይቻላል። ነገር ግን መነሻ እስራኤላውያን ስለሆኑ ወደ እነሱ ልመለስ። ይህን ካደረጉ በኋላ የበለጠ እየጠነከሩ ከፍልስጤሞቹ ወይም ከአረቦቹ በማለፍ ከመላው አረብ ጋር ነው። ከብሪታንያ ኦፊሰሮች ጋር መጋጨት ጀመሩ። ተመልከቱ፣ ብሪታንያ ቀኝ ገዢ ናት የፍልስጤም ነገር ግን ያ ቦታ የአረቦች የነበረ ቀድሞ ደግሞ የእስራኤሎችም ጭምር የነበረ ቦታ ላይ የጋራቸው የነበረ ቦታ ላይ ከገቡ በኋላ አሁን ምን ጀመሩ? ከአረቦቹ ጋር መጋጨት ብቻ አይደለም፣ ብሪታንያዎችን ከሀገራችን ውስጥ ውጡ ማለት ጀመሩ። ተመልከቱ፣ በቅኝ ግዛት ፍልስጤምን ይዛችሁ ፍልስጤምን አላሉም። በቅኝ ግዛት እስራኤልን ይዛችሁ ልትቀጥሉ የምትችሉበት ሁኔታ የለም ብለው ከብሪታንያ ኦፊሰሮችና ወታደሮች ጋር ግልጽ የሆነ ግጭት ውስጥ ገቡ። በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ግልጽ የሆነ ግጭት ውስጥ ገቡ። ብሪታንያ የእስራኤሎችን ወይም የአይሁዶችን ጥንካሬ መቋቋም አልቻለችም። በዚህ በኩል የአረቦች ግፊት አለ። ስለዚህ ምን አደረገች? ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወሰደችው። ስለዚህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በ1945 ዓ ም ተቋቁሞ ሁለት ዓመት እንኳን ሳይጓዝ አንድ ውሳኔ ወሰነ። እስራኤል የምትባል ሀገር መኖሯን፣ ኢየሩሳሌም ለእስራኤሎችና ለፍልስጤሞች ዋና ከተማ እንድትሆን አድርጎ መሰረተ። ኢየሩሳሌምን ብቻ ዋና ከተማ አድርገው ከያዙ እስራኤሎች ከአረቦች ጥቃት እንደሚደርስባቸው በማሰብ ዋና ከተማቸውን ፈቀቅ አደረጉና ቴላቪቭ ላይ መስርተው ኢየሩሳሌምን ግን የመቆጣጠር እንቅስቃሴ ጀመሩ። ከዚህ በኋላ አስቡት፣ ከአዲስ አበባ ህዝብ ያልበለጠ ቁጥር ያላት እስራኤል አንድ በመሆናቸው የተነሳ ከአዲስ አበባ ያልበለጠ ቁጥር ያላት እስራኤል አንድ በመሆናቸውና አንድ ሆነ በመቆማቸው የተነሳ በዓለም ውስጥ ሌሎች በርካታ ምክንያቶችን ልንጠቅስ እንችላለን። ምን ያህል አይሁዶች አሜሪካ ውስጥ አሉ? በፖለቲካ ውስጥ እንዴት አድርገው ተጽዕኖ ይፈጥራሉ? ባሉበት ዓለም ሆነው ሀገራቸውን እንዴት ይገነባሉ? ተመልከቱ። እኛ ሀገር ያለው ዲያስፖራ በመላው ዓለም ተበትኖ down down ኢትዮጵያ እያለ በዓለም አደባባይ ላይ የገዛ ሀገሩን የሚያዋርድ ከሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ ጋር የማሄድ እጅግ የሚያሳቅቅ ወረቀት የተሸከመ ባደጉት ምዕራብ ዓለም ውስጥ የገባ ነገር ግን የጫካ አስተሳሰቡ የሰብአት ካት ዘመን አስተሳሰቡ ከአእምሮ ሳይወጣ በትልቅ ህንፃዎችና በትልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እየሾለከ ያለፈ ሰው down down ኢትዮጵያ ሲል እስራኤሎች ግን አሜሪካ ወደደችም ጠላች ተገዳ አፍንጫዋን ተይዛ ለእስራኤሎች እንድትቆም ዓለም ሰባት ሚሊየን ስለሚሆነው የእስራኤል ህዝብ አንድ ቢሊየን ከሆነ በላይ ከሆነው ከቻይና ከአፍሪካ ከሚበልጠው ከቻይና ከአፍሪካ ከሚበልጠው ከህንድ በተለይ ከህንድ ጋር እናወዳድራት ከህንድ ይልቅ በዓለም ላይ መኖሯ የሚታወቀው እስራኤል ናት። የህንድ ህዝብ ቁጥር ከአፍሪካ ህዝብ ቁጥር ጠቅላላ ከሀምሳ ስድስት ምናምን ሀገሮች ቁጥር ይበልጣል። ለምንድን ነው እስራኤላውያን ሀያል የሆኑት? ለምንድን ነው ዓለምን የሚያነጋግሩት ስንል ዳያስፖራው አንድ ቋንቋ ነው የሚናገረው። ኖርዌይ ያለው፣ ስዊድን ያለው፣ ዴንማርክ ያለው፣ ፊንላንድ ያለው ስካንዲኔቪያ ሀገር ውስጥ፣ በአውሮፓ ውስጥ ያለው፣ በአሜሪካ ውስጥ ያለው፣ በአፍሪካ ውስጥ የሄደው እያንዳንዱ ቦታ ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ የሚሰልለውና ለማዳከም የሚሞክረው እስራኤላዊ አንድ ትንፋሽ አንድ ድምፅ ነው ያለው እስራኤል። የይሁዳ ነገድ፣ ሳምራዊ፣ ሌዋዊ የመሳሰሉት የካም ነገድ ምናምን የሚባለውን ቋንቋ አጠፉና አንድ እስራኤል የሚል ስም ይዘው መጡ። ይሄ ማንነትን ማጥፋት አይደለም፣ ማንነትን መናድ አይደለም፣ ግን ቅድሚያ ለሚሰጠው ቅድሚያ መስጠት ነው። እኔ ታየ ነኝ። የተገኘሁበት ቤተሰብ አለ። የወጣሁበት ከተማ ነጌሌ ቦረና አለ። የወጣሁበት ክልል ኦሮሚያ አለ። አገሬ ኢትዮጵያ አለች። ከሁሉ የሚቀድመው በመላው ዓለም ላይ የኢትዮጵያ አይደንቲቲ ነው። ማንም ሰው የሚያውቀን በኢትዮጵያዊነት ነው። ስለ ስለ እስራኤል ሲወራ አንዳንድ ሰዎች ታሪክ ስለ ሞተ ነገር ማውራት ይመስላቸዋል። አእምሯቸው ስለ ሞተ ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ታዋቂ የሆነው የታሪክ ተመራማሪና ምሁር ፕሮፌሰር ሊቪ እንደዚህ ነው ያለው the study of history the best medicine for sick mind፣ ለታመመ ጭንቅላት የታሪክ ትምህርት ጥናት ፍቱን መድኃኒት ነው የሚል ነገር አስቀምጧል ፕሮፌሰር ሊቪ። ስለዚህ እስራኤላውያን የጎሳ አስተሳሰባቸውን ወደ ጎን አድርገው የነገድ አመለካከታቸውን ትተው እንደ አንድ ሀገር ህዝብ መሰናኘትና መዋደድ ሲጀምሩ ዓለም በሙሉ እስራኤል ጉንፋን ሲይዛት ዓለም በሙሉ ታስነጥሳለች። ወን እስራኤል ካፍስ ዘሬስት ኦፍ ዘወርልድ ስኒዝስ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ሆኖ የእስራኤሉ ልዑክ ሲናገር አይሆንም ካለ ውሳኔው በእርግጠኝነት አይሆንም ይሆናል። ምክንያቱም ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ያላቸው veto power ያላቸው አምስት ሀገሮች አሉ። United States of America፣ የቀድሞዋ Soviet Union ወይም Union of Soviet Socialist Republic የዛሬዋ ራሽያ፣ ቻይና፣ ብሪታንያና ፈረንሳይ አሉ። ወደዱም ጠሉም ነው ምለው ወደዱም ጠሉም አንዱ ሀገር ከእስራኤል ጋር ይቆማል። ካልቆመ ግን እንደ ክሊንተን ይዋረዳል። ክሊንተን በእስራኤል ላይ ጠንከር ያለ አቋም ይዞ እስራኤሎችን ለመቅጣት የሚችል መሰለውና ተንቀሳቀሰ። ብቻውን አንድ ትልቅ ግዙፍ ሀገር ይዞ አሜሪካ የሚባል ነገር ግን እስራኤል ደርሶ አጉል ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ሲመለስ ከሞኒካ ጋር የወሲብ ቅሌት አለው አሉና እስራኤሎች አወጡለት። ክሊንተንም ያክል ሰው አንገቱን አስደፉት። አንድ ሆኖ ስለሚሄዱ የስለላ ድርጅቶቻቸው የተሳሰሩ ስለሆኑ በሸፍጥ ፖለቲካ ወይም በሴራ ፖለቲካ ለራሳቸው ያልተተበተቡ ስለሆኑ እስራኤል በጣም ትልቅ በጣም ግዙፍ ሀገር ሆነች። ውዶቼ ጃፓን የተፈጥሮ ሀብት የላትም። ምንድን ነው የሚባለው? Japan's main resource is its resourcelessness። የጃፓን ዋናዋ ሀብቷ የተፈጥሮ ሀብት አለመኖሩ ነው። አያችሁ ምን አይነት ቋንቋ እንደተጠቀሙ። አሁን ትልቅ ሀብት የሚባለው የተፈጥሮ ሀብት መኖር ነው። ነገር ግን ምን አሉ ተፈላሳፊዎች ወይም ፖለቲካል ቲዮሪስቶች? Japan's main resource ultimate resource is its resourcelessness። ጃፓን የተፈጥሮ ሀብት የሌላት መሆኑ ትልቅ ሀብቷ ሆነ አሉ። ለምን? የተፈጥሮ ሀብትን የሚቀይር ጭንቅላት አላቸው። መሬታቸው እንደ እስራኤል የእስራኤልን መሬት ታውቁታላችሁ። እስራኤላውያን አንድ ወቅት አርሲን መጥተው አይተው አርሲ ብቻ ቢኖረን የአውሮፓን ገበያ በፍራፍሬ የምናጥለቀልቀው እኛ ነበርን፣ ሙሉ በሙሉ ከገበያ ሰው እናስወጣው ነበር አሉ። ታውቃላችሁ፣ በረሃ ውስጥ ነው ያሉት። እዛ ውስጥ ሆነው ግን ተአምር እየሰሩ ናቸው። ዓለምን እያንጫጩ ናቸው። ለምን? የመጀመሪያው ትልቁ ነገር አንድነታቸው ነው። ባለፈው ከዚህ በፊት ቀደም ባለው ጊዜ ያነሳው ይመስለኛል። አሜሪካ ውስጥ ሶስት ፌመስ ዲክተም አሉ። ብዙ ጊዜ ለሌላ ወደ ውጭ ማውጣት የማይፈልጓቸው three famous dictum አሉ። አንደኛው ዩናይትድ ዊስታንድ ዲቫይድድ ዊፎል አንድ ከሆነን እንቆማለን፣ ከተከፋፈልን እንወድቃለን። ሁለተኛው ዘ ዩኒቲ ንድ ዘ ኮንስቲቱሽን ፎር ኤቨር፣ አንድነታችንና ህገ መንግስታችን ለዘላለም ለምን አንድነታቸው ላይ አሜሪካኖች አይደራደሩም። ቴክሳስ ውስጥ አንድ ሰው ስለ ቴክሳስ መገንጠል ሀሳብ አነሳ። ሀሳብ ካነሳ በኋላ ምንድን ነው ያደረጉት? እንዲህ አይነት ቆሻሻ የዘቀጠ የመነጣጠል ሀሳብ አሜሪካ ውስጥ ማንሳት ስለማይፈቀድ ሲአይኤ በሰራው ሴራ በርካታ ሴቶችን እንደደፈረ አድርገው ሴራ አቀነባበሩና ከሰሱት። አምስት መቶ ምናምን ዓመት ፍርድ ተፈረደበት። በእያንዳንዷ ሴት የተወሰነ ፍርድ ሲፈረድ መጨረሻ ላይ አንገቱን አስደፍተው ሁለተኛ ሌላ ሰው እንዲህ አይነት ሀሳብ እንዳያመጣ አደረጉት። ምክንያቱም እነዚህ ሀገሮች አንድነት ያለውን ጥቅም መከፋፈል ያለውን ማነስ ያሳያሉ። እኛ ተፈጥሯችን፣ ማንነታችን፣ መልካችን፣ ቀለማችን፣ ባህላችን እርስ በርስ የሚተሳሰር በተለያዩ ተራሮች በአራቱም አቅጣጫ አባቶቻችን አብረው የወደቁ በታሪካዊ መገፋፋት ውስጥ ከሌላው የአፍሪካ ሀገርም ሆነ የዓለም ሀገር ስናነጻጽር የታሪካዊ መገፋፋታችን በጣም አነስተኛ የሆነ መገፋፋት የለም ማለት አይደለም። ኦሮሞ የተለያዩ ማህበረሰቦችን ገፍቷል። የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተጭኗል። አጼ ዮሐንስ የተለያየ ቦታ ላይ ተጭነዋል። ኢትዮጵያዊው መሪ ተብሎ በኢትዮጵያ መሪዎች ተርታ መግባት አለበት ብዬ መጽሐፌ ላይ ያስቀመጥኩት ግራኝ አህመድ ብዙዎች ታዬ መጽሐፉ ላይ ግራኝ አህመድ ወራሪ ነው ብለዋል ብለዋል። ለምንድን ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከኔ እንዲርቅ ለማድረግ ነው። መጽሐፉ ግን ቁልጭ ብሏል፣ ቁጭ ብሏል አለ። ግራኝ አህመድ በእኔ እምነት የኢትዮጵያ መሪ ሆኖ ከ1527 እስከ 1543 በኢትዮጵያ መሪዎች ተርታ መግባት አለበት። ኢትዮጵያዊ ነው ነው የሚለው መጽሐፌ። መጽሐፉን ማንበብ አስፈላጊ ነው። ብዙ ጊዜ እኛ የምንከተለው ስሜታችንን ነው፣ እውነትን አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ እየጎዳን ያለው እውነቱ መሬት ላይ ፏ ፍንትው ብሎ ቁጭ ብሎ፣ እኛ ግን የምንከተለው የግል መሻታችንና የግል ስሜታችንን መሆኑ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ እያስከፈለን ይገኛል። ትንሽ እኮ ትዕግስት አይኖረንም። አሁን እኔ ስለ ጥላቻ ባውራ አንድ አርቲስትና ሌላ አርቲስት ተደብቀው የግብረ ስጋ ግንኙነት ፈጸሙ ባለ ጉብል አቤት አገር በሙሉ ናና ጉድህኔ ስልክ እየተደዋወለ እንዳለ ፌስቡኩን ያጥለቀልቀዋል። የሁለት ሰዎች የወሲብ ቅሌት ከአገር ይልቅ ትልቅ አጀንዳ ይሆናል። እያንዳንዱ ራሱን ቆም ብሎ ቢፈትሽ የትኛው ነው ቆራቢ፣ የትኛው ነው በሃይማኖት ህግጋት መሰረት በፕሮቴስታንት፣ በኦርቶዶክስ፣ በሙስሊም የሚሄድ ብለን ራሳችንን ብንፈትሽ የምናሳድዳቸው ሰዎች እኛ ራሳችን ሆነ እናገኘዋለን። እንዳለመታደል ሆኖ ግን ሀገርን ከሚያክል አጀንዳ ይልቅ የሁለት ሰዎች መተቃቀፍና መሳሳም ትልቅ አጀንዳ የሚሆንበት የሰዎችን ነውር አደባባይ ለመግለጥ ትልቅ ነገር የሚሆንበት የምንናገረው ወይም የምንጽፈው ነገር ለትውልድ ወይም አሁን ላለው የሀገር ግንባታ ሂደት ምን አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን ከማሰብ ይልቅ የሚያስጨንቀን ሌላ ነው። እኔ ተስፋ አልቁርጥ ብዬ እንጂ እውነቱን ለመናገር ዋዛ ፈዛዛ የሚያደርጉ ሰዎች የሚናገሩትን ንግግር ለማዳመጥ የሚሰለፈው ሰውና አሁን በቀጥታ live የማየው 233 ሰው ሲነጻጸር ተስፋ አያስቆርጥም? የእንቅልፍ ሰዓትህን ሰውተህ ካለህ ትንሽ እውቀት ለማካፈል ስትመጣ ሰዎች ነገር ባለ መጎንጎን ብቻ ሲሸሹ ይገርማል። ለማንኛውም ወደ ቁም ነገር ልመለስ። ስለዚህ እስራኤል የምትባለው ሀገር እንዲህ ጃፓኖች አስቡት 1898 ከኢትዮጵያ ጋር እኩል ነበሩ። ሜጂ ላይ የሜጂ restoration ከመጣ በኋላ ግን የአመራሩ ጥንካሬና የአመራሩ ትልቅነት ህዝቡን ቻነል አድርጎ ወደ አንድ አቅጣጫ ማስኬድ መቻል በ33 ዓመታት ውስጥ አስቡት 1898 ከኢትዮጵያ ጋር እኩል የነበረች ሀገር በ1931 ቻይናን የምታክል ግዙፍ ግዛት ወረረቻት። አንድ ካልሆንክ ቻይናዎች የተበታተኑ ነበሩ፣ ኋላ ቀር ነበሩ። ስለዚህ ከአፍሪካ ህዝብ የሚበልጠውና ከዓለም አንደኛ የሆነውን ቻይና ጃፓን ወረች። ቻይና አቤቱታ አሰማች ለ League of Nations። ጃፓን የ League of Nations አባል ሀገር ነበረች፣ የመንግስታቱ ህብረት እና ከቻይና ውጪ ሲሏት አፍንጫችሁን ላሱ፣ የምወጣው ከቻይና ግዛት ሳይሆን ከራሱ ከ League of Nations ነው ጀግና ነኝ ያለ ይግጠመኝ እና ወጣች። ቻይናን ያዘች። ከዛ በኋላ ማንቹሪያን ብቻ አይደለም the whole ቻይናን ተቆጣጠረች። ከዛ ኢንዶ ቻይና የሚባሉትን ላኦስን ያዘች ጃፓን፣ ካምቦዲያን ያዘች፣ ቬትናምን ያዘች። በነገራችን ላይ ሁለተኛውን የዓለም ጦርነት የጀመረችው ጃፓን ናት። የ League of Nations ን covenant ወይም ህግ በመስበር ግን ለምንድን ነው ጀርመን የሚባለው? ጀርመን አውሮፓን ስለወረረ ነው። ሌላ ምንም ተአምር የለውም። የሁለተኛውን የዓለም ጦርነት ያስጀመረችው ጀርመን 1939 ላይ ነው። ጃፓን ግን የተባበ ማን ነው የመንግስታቱን ህብረት ህግ ጥሳ የተንቀሳቀሰችው 1931 ነው። ምክንያቱም ታሪክን ሰዎች በሚፈልጉት መንገድ ይጽፉታል እንጂ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጀማሪ ፈተና ላይ ቢመጣ ጀርመን ብላችሁ መልሱ፣ የምታዳምጡ ተማሪዎች ካላችሁ። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጀማሪ ጀርመን፣ እውነቱ ግን ጃፓን ናት። 1931 ላይ ማንቹሪያን ወረች። 1937 በሲኖ ጃፓኒስ ወር አጠቃላይ ቻይና ወረረች። ከዛ ላኦስን፣ ቬትናምን፣ ካምቦዲያን፣ ኢንዶ ቻይና የሚባሉትን ያዘች። ኢንዶኔዥያን ያዘች። ከዛ በኋላ ዓለምን ማተራመስ ጀመረች። አሜሪካ scrap iron አልክልሽም ስትላት ለጃፓን የአሜሪካን የባህር ኃይል ወደብ ፐርል ሃርበር የሚባለውን ሁለት ሶስተኛውን ጃፓን አወደመች። የሂሮሽማና ናጋሳኪ ምላሽ ነው። ተመልከቱ፣ ያቺ ጃፓን የምትባል ሀገር የትና የት ተወርውራ ዛሬ ከዓለም በኢኮኖሚ ሶስተኛ ናት። ከዓለም ግን በኢኮኖሚ አንደኛ መሆን የምትችልበት እድል ነበራት። ለምን አመለጠች? የኢኮኖሚ ጥንካሬዋን፣ ወታደራዊ ጥንካሬዋን ለጦርነት አዋለችው። ማንም የሚችለኝ የለም አለች። በፓስፊክ እና አካባቢ በጣም መስፋፋት ጀመረች። ያንን አካባቢ እንዳለ በስፋት መቆጣጠር ጀመረች። መጨረሻ ላይ ግን ዋጋ አስከፈላት። Fat Man እና Little Boy የሚባሉት ሁለቱ ቦምቦች ኦገ 6 1945 ና ኦገ 9 1945 ሂሮሽማና ናጋሳኪ ላይ ሲወድቁ ሙሉ በሙሉ ወደሙ ሁለቱ ከተሞች። ከዛ በኋላ ጃፓን ምን አደረገች ተመልከቱ። ትምህርት እንድንወስድ ነው። የታሪክ ጥቅም ቅድም ብያለሁ፣ የፕሮፌሰር ሊቪን ትምህርት እንድንወስድ ነው። ጃፓን ከዛ በኋላ ያበራሽን ጠባሳ አይደለም የምታየው፣ የራሷን ጠባሳ አይታ በሳት አልጫወትም አለች እና ጦርነት የሚባለውን ነገር እንዳለ ትታ ወታደራዊ በጀቷን በመጨረሻ ደረጃ ዝቅ አድርጋ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላትን መናቆር ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ትታ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ የሄደች በያዘችው ጥበብ ቀጠለችና ከአሜሪካ ቀጥላ ሁለተኛዋ ግዙፍ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር ሆነች። አስታውሳለሁ አንድ ወቅት ላይ የቻይና income per capita per annum አንድ ሺህ ዶላር ሆነው። የአንድ ቻይናዊ 1000 ዶላር ሆኖ የአንድ ጃፓናዊ ግን 39600 ዶላር ነበር። 66 ጊዜ ይበልጡ ነበር። no ወደ 600 አካባቢ ነው የቻይና በነገራችን ላይ የማስታውሰው 66 ጊዜ እጥፍ እንደነበሩ ነው። እና የጃፓኑ ላይ እርግጠኛ ነኝ 39600 ነበር income per capita per annum ኣቸው። የቻይናን calculate አድርጎ ማግኘት ይቻላል። ከዛ በኋላ ቻይና ደግሞ ተወዳድራ መጣ ሁለተኛ ሆነች እና ጃፓን ሶስተኛ ሆነች። ጀርመን ከደቀቀችበት ቦታ ተነስታ በዓለማችን ላይ አራተኛውን ግዙፍ ኢኮኖሚ በአውሮፓ የመጀመሪያውን ግዙፍ ኢኮኖሚ የገነባችው ሶስት መቶ ሀገር ነበረች ጀርመን። ሶስት መቶ ወደ ሰላሳ ስምንት በኃይል ተቀላቀሉ። ከሰላሳ ስምንት ወደ አንድ በኃይል መጡ። ትልቅ ድምፅ አላቸው። ዛሬ ያለንበት ዘመን የግሎባላይዜሽን ዘመን ነው። ማጠቃለያ በዚህ ዘመን ውስጥ ኢትዮጵያውያንን እየጎዳን ያለው መነሻ ላይ እንዳነሳሁት እንደ እስራኤል አይነት ምሁራን ማጣታችን ነው። ምሁራን ተምረዋል። የተማሩት ህብረተሰቡን ሊለውጡ ነው። አንድ ጥያቄ ግን ቁጭ ብለው አይጠይቁም። እኔ ምሁር ነኝ። ምሁር ደግሞ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ያውቃል ቢያንስ። አንደኛው ሰው መሆኑን ያውቃል። ምንም ይሁን ምን ወደዚህ ምድር ላይ ከፍጥረተ ዓለም ተለይቶ ሰው ሆኖ መምጣቱን ያውቃል። ሰው ከሆነ ምሁር ለህሊናው መኖር ይጀምራል፣ ያስባል። ለምሳሌ እኔ ከአማራው ከትግራዩ ከጉራጌ ወንድሜ ጋር ሊያጣላኝ የሚችል ምክንያት አለ ወይ ብለን ቁጭ ብለን ፊት ለፊት ብንጠያየቅ ምንም የለም። ማንም ፈልጎ ባልመጣበት ማንነት ምክንያት ልጠላው የሚችልበት አንድም ነገር የለም። አንድ ሁለተኛ፣ የታሪክም ሆኑ የፖለቲካ ምሁራን ሚጢጥዬ ጭንቅላት ቢኖራቸው ወረቀት አላልኩ ሚጢጢዬ ጭንቅላት ቢኖራቸው አሁን ያለው ትውልድ ላለፈው ታሪክ ማወራረጃ ነው ወይ ብለን አደባባይ ላይ ፊት ለፊት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ቀርበን ሚኒስትሪ ሚዲያ ላይ ቀርበን ብንወያይ መልስ የላቸውም። ዙሪያ ጥምጥም ነው የሚሄዱት። ምክንያቱም ከዚህ በስተጀርባ ያላቸው እኩይ ሰይጣናዊ ፍላጎት ስላለ ዛሬ ያለው ወንድምህ ዛሬ ያለው ትውልድ ህፃኑና ጨቅላ ሆና ከሆስፒታል በፎጣ የምንቀበላት ሚሚና በፎጣ የምንቀበለው ማሙሽ ወደዚህ ምድር ሲመጡ እጣ ፈንታቸው የተወሰነው በእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን የማያምኑ ሰዎች እንኳን ቢኖሩ ኤቲስቶች ወይም ክሂዶተ እግዚአብሔር ያላቸው እንኳን ሰዎች ቢኖሩ እነዚህ ህፃናት ፈልገው ከአንድ ማህበረሰብ አልመጡም። ሆድ ውስጥ እያሉ ስለምን ይጎዳሉ? ተወልደው ህፃን በሆኑበት ጊዜ ለምን ይሳቀቃሉ? አንድ ጊዜ ቦታውን አልጠቅስም። አንድ ቦታ ስንሰራ አንድ መምህር አንዷን ተማሪ ሙስሊም ተማሪ ናት፣ ትንሽ ልጅ ናት፣ የአራት ያክል ተማሪ እንደው ያው በብሔር ስለተለከፍን ሚሚ ስልጢ ነሽ እንዴ አላት። በእናት መምህር እየዝንበል እንዳታስገድለኝ አለች። ትንሽዬ ልጅ ገና ሲወለዱ የሆነ ፍርሃት ውስጣቸው አስቀምጠናል። መሆን የነበረበት ግን እሱ ነው ወይ? ተማርኩ የሚል ሰው በገበሬው ህይወት ይቀምራል። ተማርኩ የሚል ሰው፣ ሴተኛ አዳሪዎች፣ የጎዳና ላይ ተዳዳሪዎች እደጋግመዋለሁ ጎበዝ። ጠዋት ተነስተን አባታችን ሆይ እያለን ኦርቶዶክሶች ሌሎችም በየጸሎታችን እንደምንጸልየው በቀን አምስት ጊዜ ሰላት እንደምናደርገው በቀን ብንችል ደጋግመን ስለ ኢትዮጵያዊነት በተናገርን፣ በቀን ብንችል ደጋግመን ስለ አንድነታችን በሰበክን፣ አባቶቻችን ጎን ለጎን ተያይዘው ከጠላት ጋር ሁሉም ቦታ ላይ እንደወደቁ ባሰብን ኦሮሚያ፣ ሶማሌ ክልል፣ ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ በተለያዩ ቦታ የሚኖሩ ሰዎች አንዳንዶቹ ከመጀመሪያው ሀገራቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ በኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ከመጀመሪያው ሀገራቸው ሆኖ ግን ቀያቸውን ባይሆን ለመስዋዕትነት የመጡ ሰዎች ልጆች ናቸው። ሌሎቹ በሚያሳዝን ሁኔታ የእውቀት ብርሃን ለመትከል የመጡ ናቸው። የሌሎቹ ልጆች አባቶቻቸው ሐኪም ሆነው ዛሬ የደብዳቤዎችን አባቶች ሲያክሙ የነበሩ ናቸው። ዛሬ የደብዳቤዎችን አባቶች ሲያድኑ የነበሩ ናቸው። እማዝ ነው ሀገር ለመታደግ ወገን ለመታደግ ድንበር ላይ ሄደው የወደቁ ሰዎች ነጊሌ ቦረናን ብቻ አንዳንድ ነገር ባነሳት የቦረና ልጆች ታውቃላችሁ፣ የጉጂ ልጆች ታውቃላችሁ፣ የአርሲ ልጆች ታውቃላችሁ፣ የሶማሌ ልጆች እዛ ያላችሁ ታውቃላችሁ፣ ከተማ ውስጥ ያላችሁ ልጆች ታውቃላችሁ። እዛችው ከነጌሌ ቦርና ነጌሌ ቦርና ውስጥ በተኩስ ስትናጥ ነበር። በሶማሊያ ጦርነት ጊዜ በደንብ በማስታውስበት እድሜ ላይ ነበርኩኝ። በደንብ ጥይቱ ሌሊት ሲንጣጣ መሀል ላይ ከባድ መሳሪያ ሲጎን እየሰማሁ በዛ ነገር ውስጥ ነው በህፃንነት እድሜ ምሽግ ውስጥ ቤተሰብ ሆነን ቡና እየጠጣን ሁላችንም ታስታውሱ እንደሆን ምሽግ ተቆፍሮ ትልቅ ግንድ ተደርጎበት በነበረበት ጊዜ ማታ ከተማው ዙሪያ ላይ ሲዋጉ አድረው ጠዋት አስከሬን እናይ ነበር። አለፍ ስንል አየር ማረፊያ አካባቢ፣ ከዛ አለፍ ስንል አውሬ ገበያ አካባቢ ስንት ደም ፈሰሰ። ከዛ ፊልቱ ላይ፣ ከዛ ኩለንቲ ላይ፣ አለፍ ብለን ኪልሚሲንጌ ላይ፣ አለፍ ብለን በቆልማዮ ላይ፣ አለፍ ብለን ዶሎ ኦዶ ላይ፣ መልካሴዴ ላይ፣ ሶፍቱ ላይ፣ ከዛ በኋላ እስከ ቡላዋ ድረስ በመሄድ ስንት ሰዎች ረገፉ። አሁን ነጌሌ ቦረና ከተማ ውስጥ ያሉት የእነዚህ ሰዎች ልጆች ናቸው። ማንን ለማዳን ነበር እዛ ቦታ የመጡት? ማንን ለመታደግ ነበር እዛ ቦታ ድረስ የመጡት? ቀጥሎ የምናያቸው የመምህራን ልጆች ናቸው። በሰፊ ቁጥር ምን ሊያደርጉ ነበር የመጡት? ዛሬ የምንቆጥረው ፊደል በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ሊያስተምሩን ከመላው ኢትዮጵያ የተመሙ ናቸው። እነዚህ ሰዎች መጤ ናቸው። አውስትራሊያ ለተቀመጠ ሰው፣ አሜሪካ ለሚኖር ሰው፣ በአውሮፓ ውስጥ ባንዲራ የማናውቀው ምልክት የያዘ down down ኢትዮጵያ ሲል ለሚውል ሰው እነዛ ናቸው መጤ ወይስ እነዚህ? ሃይማኖት ካለህ የሰው ልጅ አዳምና ሔዋን ኦሮሚያ ውስጥ አልተፈጠሩም። አዳምና ሔዋን ጎጃም ውስጥ አልተፈጠሩም። አዳምና ሔዋን ጋምቤላ ውስጥ አልተፈጠሩም። ለክርስቲያኖችም ለሙስሊሞቹ አደምና ሐዋ ሁሉም ሰው ወደዚህ ምድር መጤ ነው። ስንጸነስም መጤ ነን። ሁላችንም እኮ መጣን ወደዚህ ምድር። መሬት ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም ይላል ቃል። ሁላችንም መጣንባት። ለምን እንደምንገዳደለው? ለምንድን ነው የምንጎዳዳው? ለምንድን ነው የበላንን ትተን ያልበላን የምናከው? ለምንድን ነው የሀገራችን ችግሮች ከፊት ለፊት ተገሽረው እያሉ የችግሮቻችንን ቋጥኝ ከማንከባል ከማንከባል ይልቅ በእሳት ላይ ነዳጅ ለመጨመር እያንዳንዳችን የበኩላችን እሳት አዋተን የእሳቱ ድምር ገሃነም እንዲሆን የምንሄደው? ለምንድን ነው በሴራ ፖለቲካ የምንታመሰው? ኦሮሚያን እንድትመሩ የተቀመጣችሁ የብልጽግና አመራሮች ከእናንተ ብጀምር፣ ለምንድን ነው በሴራ ፖለቲካ የምትታመሱት? ትላንት ህወሀቶች የሰሩት ስራ ከእነሱ ጋር የተመሳጠሩትን ሰዎች አንገት አስደፍቷቸዋል። እርግጠኛ ነኝ ታሪክ በፍትህ እስካልመራን ድረስ በፍትህ እስካልተራመድን ድረስ ወደድንም ጠላንም ታሪክ ነገ ሌላ የበላይ ያመጣብናል። እየተገለባበጥን በደም አበላ እየተጠመቅን እንደ ሶሪያ፣ ሊቢያ፣ የመን፣ ኮንጎ ምናምን አይደለም እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አይተነዋል። እንደ ኢትዮጵያ መበላላት እንጀምራለን በርካታ በርካታ የሆኑ ችግሮች ይፈጠራሉ እኛ ጋር ውስብስብ የሆኑ በፍጥነት አቅጣጫውን ቀይሮ ሊመጣ የሚችል አልሸባብ ኃይል አለ። ኢትዮጵያን ለማፍረስ አሰብስፎ ያለ ዓለም አቀፍ ኃይል አለ። ለእያንዳንዳችን የማይበጀንን መንገድ ከመያዝ ቁጭ ብለን ኢትዮጵያ አይደለም ለእኛ ለስደተኞች በቅታ በርካታ ስደተኞችን የያዘች ሀገር ናት እና ልማት ካልን በአጭር ጊዜ ማደግ እንደሚቻል በርካታ አዳዲስ ነገሮችን አይተናል። እንዳለመታደል ሆኖ መልካሙን ነገር ከማየት ይልቅ መጥፎውን ነገር ማስጮህ ስለምንወድ መልካም ነገሮችን እየደፈቅን በጥላቻ እየተናጥን የምናተርፍ መስሎን አብዛኞቻችን የፌስቡክ ሱስ የያዘን ጥላቻ ለማዳመጥ ነው። ጥላቻን የሚግቱ ገጾች ላይ የሚረባረበው ሰው ብዛት ቀላል አይደለም። ሙስሊም ሆነ ክርስቲያኖችን የሚያስጠላ ንግግር በቀጥታና በረቀቀ መሰሪ መርዝ ማስተላለፍ ከጀመርክ በርካታ ተከታዮች ታገኛል። ከአመፃ ብዛት የተነሳ በሰዎች መካከል ያለች ፍቅር ትቀዘቅዛለችና ሙስሊም ሆነህ ስለ እስልምና ህግጋት በንጽህና ብታስተምር፣ እስልምና የሰላም ሃይማኖት እንደሆነ ብትሰብክ፣ ዘረኝነት ጥንብ እንደሆነ ብትሰብክ አጠገብ የሚቆም የለም። ክርስቲያኖችን በዘዴ የሚነካ መርዝ ብትግት ግን መዓት ሰዎች ወደ አንተ ይመጣሉ። ዓለም ገዢዋን ታውቃለችና ይሄ ገዢ የገፋ ይወስድልሃል። ክርስቲያን ሆነ ኦርቶዶክስ ሆነ ስለ ተዋህዶ ምስጢራት ብታስተምር፣ ስለ ሰማያዊው ዓለም ብትገልጽ፣ የፈለገውን ያህል የሚጣፍጥ አንደበት ቢኖርህ ኦርቶዶክስ ተበደለች ብለህ በከፍተኛ ድምፅ ካልጮክ ሙስሊም ወንድምህን ካልሰደብክ ለዘመናት በሙስሊምና ክርስቲያን መካከል ያለውን አንድነት የሚንድ ንግግር ካላደረግ አንተ ጀግና አይደለህም። የሆነ ቦታ ላይ ተቀምጠህ ሙስሊም ወንድምህን እየሰደብክ ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ላይ እንዲነሳ፣ ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ላይ እንዲነሳ፣ በድምር ውጤቱ ሀገር እንድትፈርስ የምትታገል ከሆነ ግን አንተ ጀግና፣ አንተ ተሸላሚ ነህ። ይሄ ይሆናል ብዬ እኔ ታየ ቦጋ አረጋ ከዛፍ አልተላጥኩም፣ የእናቴን ስም አልክድም። ኢልመ ደስ ኦዳ ጥላቻን ሰብኬ ሺህ ምንተሺ ተከታዮች ከሚኖሩኝ ይልቅ ፍቅርን ሰብኬ አስር ሰዎች አለን አጠገብህ በኢትዮጵያዊነት ጸንተናል ቢሉ እስራኤሎች ትንሽ ሆነው ጀምረዋልና ለኩ የዓላማ ወያኔዎች ትንሽ ሆነው ጀምሮ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ትልቅ ስራ ሰርተዋልና ሰባት ወይም አስር ሆነው ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የተነሱበትን ገድል ያወራሉና እኔ ግን አንዶኜ ሺዎችን መንዳት የሚያስችል ኢትዮጵያዊ ፍቅርና ወኔ ኢትዮጵያዊ ሙስሊሞችን የማፍቀር እውነተኛ ምንነት አንድ ነገር አውቃለሁ። እንደ ማንም አይደለሁም። በተዋህዶ እምነቴ ፈጽሞ ለአፍታ አልደራደርም። ነገር ግን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የተወለደ ልጅ ከሙስሊምነት ውጪ እጣ ፈንታ እንደሌለው አውቃለሁ። እግዚአብሔር ፈቅዶ አላህ ፈቅዶ ያ ልጅ ሙስሊም ሆኖ እንዲቀጥል አድርጎታል። ከሳውዲ አረቢያ ሰው ዜሮ ነጥብ ዜሮ ምናምን percent ነው ወደ ክርስትና ወይም ወደ ሌላ ሃይማኖት ሊሄድ የሚችለው። ግሪክ ውስጥ የተወለደ ልጅ፣ ራሻ ውስጥ የተወለደ ልጅ ኦርቶዶክስ እንዲሆን ከመጀመሪያው እግዚአብሔር ወስኗል። የዛ ህፃን እጣ ፈንታ ተወስኗል። በገልቡና የሚፈረድባቸው መሆኑ በመጽሐፍ የተጻፈ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ሌላውን ልጠላ የሚያስችለኝ ምንም ምክንያት የለም። ወደ አምላኩ አምስት ጊዜ ሲቃትት ሰላት ሲሰግድ ስፖርት እየሰራ አይደለም፣ አላህን እየጠራ ስለ ሀገሩ እየቃተተና እየማለደ ነው ወንድሜ። አየውና ደስ ይለኛል። አላህን ሲጠራ ደስ ይለኛል። አላህ ሲባል አንዳንድ ሰዎች መንፈሳቸው ይቆጣል። አላህ ማለት በአረብኛ እግዚአብሔር ማለት ነው። በእንግሊዝኛ God እያልክ ጉድጓድ ግባና God ስትል ሳይከፋ አጠገብ ያለውን አረብ ግን አላህ ሲል ይከፋል። አላህ የሚለውን ከሌላ ስም ጋር ለማያያዝ ትሞክራለህ። አየ ውስጥ ያለውን ሰይጣን፣ ውስጥ ያለውን ጥላቻ። ሙስሊም ወንድምን ብትወደው፣ ሙስሊም ወንድምን ብታከብረው ብታከብረው፣ መስጊዱን ብታጸዳ፣ መስጊዱን ብታንጽ፣ እቅፍ ብታደርገው እንደ አባ መላከ ኃይል ኃይለ ማርያም በጣም በጣም በጣም ምስራቅ አደርጌ ላንጌ ቀርሳ አካባቢ እዚሁ ምስራቅ አደርጌ አሁን ያሉ አሉ። መላከ ሰላም ስማቸው ሊጠፋኝ ነው። አባ አክሊለ ማርያም አሁ አባ አክሊለ ማርያም ደጋግሜ አግኝቻቸው ተነጋግረናል። የሙስሊም መስጊድ አሰሩ። ምስራቅ አድርጌ ላንጌ ኦሮምኛን ለምደው በኦሮምኛ ማስተማርም ጀመሩ። በአማርኛም ያስተምራሉ። ፍቅርን እዛ አካባቢ ይዘራሉ። የሙስሊም ጽንፈኞች ጭምር እዛ ጋ ያሉት የእስልምናን ሃይማኖት ማይከተሉ ልክ ሞጣ ላይ መስጊድ አቃጥለው እንደጨፈሩት አይነት እዛ ጋ ያሉት የሙስሊም ጽንፈኞች ሲንቀሳቀሱ አንድ ሰው ተሳስቶ የአባ አክሊማ ለማርያም የሚያመልኩበትን ቤተክርስቲያን አቃጥላለሁ ቢል ከነ ነፍሱ እናቃጥለዋለን ይላሉ ሙስሊሞች። ፍቅርን ሰጡና ፍቅርን ይሸመቱ። አንተ ግን ጥላቻን ትሰጥና ጥላቻን ትመልስና መልሰ ጥላቻን እየሸጥክ ብሶት እየቸረቸርክ የኑሮ መዳበሪያ የኪስህ መሙያ የከርስህ ማሟያ ያደርገዋል። ለቀፈትህ የምትሰጠው ክብር ለጭንቅላትህ ከምትሰጠው በጣም ያነሰ ነው። የኔ አጠቃላይ ቤት እንዲች አድርጌ ባሳያችሁ እቺ ናት መኝታ ክፍሌ። በምንም ተአምር በዚህ ውስጥ መኖሬ ለደቂቃ አይከፋኝም። እቃ ለማስገባት ወደ ግቢ በአየር ላይ ካልሆነ በስተቀር አይገባም። በሩ በጣም ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ በጣራ ላይ የሰፈር ልጆች ተቀባብለው ካልሆነ እቃ ማስገባት አይቻልም። ግን ለእኔ ፈረስ መጋለቢያ ሆነው ማንም ምንም እንዲያደርግልኝ አይደለም። ኩሽና የለኝም ብያቸዋለሁ። ኩሽና ማድቤት ውጪ ላይ ነው ማድቤት የሚበስለው ምግብ ውጭ ላይ ባለችው ጠባብ ቦታ ላይ ግን ደስ ብሎኝ ነው የምኖረው። የፈረስ መጋለቢያ ይመስለኛል። አንድ ሆድ ነው ያለኝ፣ አንድ ከርስ ትልቅ ህንፃ ቢኖረኝም ቢኖረኝ መዓት ሰዎች ቀጥሬ በማሰራት እደሰታለሁ። ብዙ ሰው በእኔ ስር በልቶ ስለሚያደር እደሰታለሁ። ስለሌለኝ ግን የለኝም አለኝ አለኝ። አንደኛ ጤና አለኝ። በህይወቴ ከአንድ ወቅት በስተቀር አሞኝ አያውቅም። በህይወት ዘመኔ GoFundMe ጠይቄ አላቅ ወያኔ ጠይቃል። ስለ እኔ እናገራለሁ። ምን ይላል civics? ኤክስፕረስ ዩር ኦነስት ካራክተር ኤንድ ፐርሰናሊቲ ቱ አዘርስ ይላል። አዝ ፎር አዘርስ፣ ሌሎች exemplary ለመሆን ስለ ራስ አንዳንድ ጊዜ መግለጽ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ውዥንብር ስለሚመጣ ጎፈንድ ጠይቀሃል የሚል ነገር ስለሚመጣ ውሸት ስለሚመጣ ስለ አንበጣ በድምፅ ተናግሬ ስለ አንበጣ ምንም አላልክም ይልሃል ዘሎ መጥቶ እግዚአብሔር ያውቅልኛል የሚል ስም ይዞ ስዕለ ቅዱሳን ይዞ እግዚአብሔር ድፍት ያርጋቸው። በእውነት እንዲህ አይባልም፣ አይረገሙም፣ ክርስቲያን አይረገምም። እነዚህ እንግዲህ ይድፋቸው ለሰፊው ህዝብ ሲል፣ ለኢትዮጵያ ምስኪን ህዝብ ሲል። እባካችሁ አንዳንዴ በጣም ስሜታዊ ትሆናለህ ትሉኛላችሁ። አንዳንዶቻችሁም ጥሩ የሆናችሁ የሞራል ሰባኪዎች ትሳደባለህ። አንዳንዶችም ደስ የሚሉ ሰዎች ህፃናትን ልጆች ትሰድባለህ። ፌስቡክ ላይ ህፃን የሚባለው ነገር የቱ ነው? ህፃን ነኝ የሚል አለ እንዴ? በቅንፍ ውስጥ አስራ ሁለት ዓመቱ ነው የሚል ማረጋገጫ አለ? መጀመሪያ ማን ምን እንደሆነ አይታወቅም። ሁለተኛ ስለ እኔ መስደብ የምትቆረቆረው ሰው ዳር ቆመ የግሮሰሪ ካተሪ ካላህን እንትን እያልክ ወይም ቡናህን እያንቃረርክ ታዬ መልሶ ተሳደበ የምትል ሰው ሰው ተዘቅዝቆ ስለመሰቀሉ ንገረኝ። ሰው መኪና ስለመቃጠሉ ንገረኝ። አዲስ አበባ ውስጥ እብድ ይመስል ክላክስ የመኪና ጥሩምባ ስለመንፋት ንገረኝ። እብድ ከሆነ የመኪና ጥሩምባ እየነፋህ ታዬ ተሳደበ ካልከኝ ሞራል የለህም። በመስኮት አንገትን አውጥተ ከመኪናው ስትሰዳደብ ምናየነ ይሄ ነው የሞራል ሰባኪ የሆኑ ልጆችን የሚሰድብ ቤት ውስጥ ልጆች ቢኖሩ ይታዘቡ ነበር። አሁን ቢያዳምጡኝ ባልሳደብ ጥሩ ነው። ነገር ግን አንድ ጊዜ አንዳንዴ እስከ ዶቃ ማሰሪያቸው በመንገር ውሃን ማን ያናግረዋል ቢሉ ኮብልስቶን ሆነው እስከ ዶቃ ማሰሪያቸው ስለምነግራቸው እጅግ እንደማደንቀው ስዩም ተሾመ ገጽ፣ እንደ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ገጽ፣ እንደ ዋልታ ኢንፎርሜሽን ገጽ፣ እንደ ማከብራቸው ትልቅ ሰዎች ገጽ ከስር መጥቶ የሚያቀረሽ ባለመኖሩ እኔ ገጽ ስር መጥቶ ቅርሻት የሚያይ አሁን እያስተላለፍኩ እያለ live ብቻ ሊሆን ይችላል። የማንበብ ፍጥነት ስላለኝ አይታችኋል። አጸደዋለሁ አጸደዋለሁ እየተሰደብክ ለምን እንትን አትልም? በሞት ጥላ ስር እያለፍኩ በህይወቴ ተወራርጄ ሄድኩ፣ ቤተሰቦቼን ጭምር እየጎዳሁ ለማህበረሰብ የአቅሜን ላበርክት ብዬ የተንቀሳቀስኩ በዚህ ውስጥ የተለያዩ አይነት ሙከራዎች ተደርገው መንገድ ላይ ሲሄድ አንዳንዱ ክፍታፍ ተሳድቦ ስለማላልፈው በነገራችን ላይ ቀና ብሎ ማያዩበት አንዱ ትልቁ ምክንያት ከሰደበኝ አላልፈውም። ፈጣሪ ምስክሬ ነው። ማንም ሰው ቢሳደብ አላልፈውም። ምን አይነት እርምጃ እንደምወስድ አውቃለሁ። በህግ ከህግ ውጭ አልሄድም፣ አልለቀውም። በህግ አምላክ ብዬ ሰው አስይዤ አደርሰዋለሁ። ማንም ሰው ተሳድቦ ማለፍ አይችልም። በመሳደብ ምስክሮች ይዤ አስገባዋለሁ። አንድ ነገር ብዬ ልጨርስ። እግዚአብሔር ጥሩ ልቡና ይስጠን። ሳስተምርኮ አድማስ ዩኒቨርሲቲ ኪያሜድ አይቤክስ፣ ፔስክ ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ኮሌጅ፣ ኒው አቢሲኒያ ኮሌጅ፣ ቦሌ። አንድም ቀን ተሳድቤ አላውቅም። ደረቴን ነፍቼ ተማሪዎች ፊት እናገራለሁ። አንድም ቀን ሰፈሬ ውስጥ እያንዳንዱ ሰው ማለት በሚቻል ደረጃ live ሳስተላልፍ ዋይፋይ ስላለ ቁጭ ብሎ ያል። አንድ ቀን ከሰፈር ሰው ጋር ከአስራ ምናምን ዓመት በላይ ስኖር ለአንዲት ቀን ተጣልቼ ተነጋግሬ አላውቅም። ጎንበስ ብዬ ሰው ሰላም ብዬ ነው የምሄደው። ትንንሽ ልጆች መንገድ ላይ ሲያገኙኝ አጎንብሼ ነው ሰላም ምለው። ፌስቡክ ላይ ስትመጣ ግን night club በህይወቴ ሄጄ አላቅም። ብትሄድ ትደንሳለህ እንጂ አትጸልይም። ቤተ ክርስቲያን ሄደህ መስጊድ ሄደህ ትጸልያለህ እንጂ አትደንስም። ፌስቡክ ስትገባ ግን የጨረባ ተስካር ይሆናል። ስም የሌላቸው ሰዎች ይመጡና በአማራ ስም ኦሮሞን፣ በኦሮሞ ስም አማራን በክርስቲያን ስም ሙስሊምን፣ በሙስሊም ስም ክርስቲያንን እነሱ የሚያተርፉትን ፈጣሪ እሱ ራሱ ፍርዱን ይስጣቸው። ያጋጫሉ፣ ያናክሳሉ። እባካችሁ እስቲ ትንሽ ሌላ ነገር ተዉ። ወደ ውስጥ ግቡና እዩዋቸው። የህፃን ልጅ profile ይጠቀማሉ። የቅዱሳንን profile ይጠቀማሉ። ምስል ከተለያዩ ቦታ የሰዎችን ፎቶግራፎች አምጥተው ይለጥፋሉ። ከዛ በኋላ መጻፍና ማንበብ የማይችሉ ሰዎች በ analog ወያኔ paragraph የሚያክል ነገር ተጽፎ ይሰጣቸዋል። ሰሞኑን የተጀመረው ደግሞ እሱ አይታችሁ እንደሆነ copy paste ያደርጋሉ። copy paste ያደርጋሉ። ለምሳሌ አንዱ ዛሬ በእኔ ገጽ ላይ መጥቶ ታዬ ቦጋላረጋ የሻዕቢያ ተላላኪ ይላል። ስሙ ነው። ስሙን ምን ብሎ ነው የከፈተው? ታዬ ቦጋላረጋ የሻዕቢያ ተላላኪ ብሎ እንዳለ ስድብ። ሌላው ደግሞ በቀጥታ የኔን ስዕል ተጠቅሞ የኔን ስም ተጠቅሞ እኔ ገጽ ላይ መጥቶ ሰዎችን ይሰድባል። ተናደው block ያደረጉኝ ሰዎች አሉ። እዛው ግን ገብተው click አድርገው ቢመለከቱ የሚወስዳቸው ወደ ሌላ account ነው። ይህንን እንኳን ማየት አንዳንዶቻችን ይሳነናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከክፋት ይሰውረን፣ ከሴራ ፖለቲካ እሱ ይጠብቀን። ይህንን ምስኪን ህዝብ አንበጣ እንደ ጉድ እየወረደበት ነው። ለምንድን ነው አንበጣው የመጣው? ሰው ሰራሽ ነው፣ እስራኤል ሰራሽ ነው፣ የተለያየ ቦታ አራብተው ልቀውትን ልከውት ነው አይታወቅም። ተበልጠናል። አንድ ቀን ራሳችንንም የሚያጠፋ በራሪ አካል ሊልኩብን ይችላሉ። በአንድ ቀንም ከምድረ ገጽ ሊያጠፉን ይችላሉ። በእኔ እምነት ግን በየቦታው ያፈሰስነው ደም ለሀጣን የመጣ ለጻድቃን ይተርፋል ሆኖ ደም ነው እንትን ያለው። እንረባረብ። ለገበሬው መንግስት ድረስለት። መንግስቶ የምትሰራው የልማት አጀንዳ እንዳለ ሆኖ የልማት አጀንዳው የማይቋረጠው ነው። ገበሬው ግን ምንም የማያውቅ ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ የሚኖር እጅግ በጣም አሳዛኝ ስለሆነ የምስራቅ አፍሪካ አንበጣ መከላከያ ድርጅት አለ። ስሙና ተግባሩ ምን ይመስላል? የሚያውቁ ሰዎች ይገምግሙ። ምን ችግሮች አሉት? የሎጂስቲክ አቅርቦት ችግር አለበት፣ የሰው ኃይል ችግር አለበት፣ አላውቅም። ዝም ብዬ ተነስቼ በግልብነት ለመፈረጅ አልሞክርም። የግብርና ሚኒስቴር አስቀድሞ ቅድመ ጥንቃቄ አድርጓል? ለ27 ዓመት ያልተገዙም ቢሆን በሁለት ዓመት በብድርም ቢሆን በፍጥነት ተገዝተው መምጣት ያለባቸው ነገሮች ከጎረቤት ሀገሮች ጭምር ከኬንያ ጭምር የምንለምነው ነገር ኖሮ ገበሬውን ማዳን ለነገ የሚባል ነገር አይደለም። በእርዳታ ከኛ እጅ ከሚቀበል ይልቅ መሬቱ ያፈራውን ነገር ሲበላ ነው ደስ የሚለው። ገበሬ ከሌለ ለእኔ ህይወት የለም። ገበሬው ካለቀሰ ሌላ ነገር የለም። ግን ጎርፍ ባልታየ ሁኔታ እየመጣ አንበጣ ባልታየ ሁኔታ እየመጣ ደም እየፈሰሰ አሁንም እኔን ጨምሮ ዝም ብዬ ሄጄ ነው የምተኛው። እስቲ እንጸልይ፣ እስቲ ዱዓ እናድርግ፣ እስቲ ተሰብስበን እግዚኦ እንበል። ምን ላናርግ? ካህኑ ፖለቲከኛ፣ ሼኩ ፖለቲከኛ፣ ፓስተሩ ፖለቲከኛ። ብዙ ሰው የሚደሰተው አሽሙር ከተናገረ ነው። ፓስተሩ፣ ሼኩ፣ ቄሱ የምናስተምረው ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ቁርአን ከመሆን ይልቅ የሚዛነቁት ነገሮች ይበዛሉ። እባካችሁ እባካችሁ ብሶት የሚሸጡ አስገዳዮችን አጀግነን ለፍቅር ለሰላምና ለአንድነት የሚቆሙ ሰዎችን ገፍተን ራሳችንን ከየቤታችን ገፍተን እንዳናወጣ ልቡን አይስጠን። እግዚአብሔር የሰማችሁትን በልቡናችሁ ያሳድር። ሳውቅ በድፍረት ሳላውቅ በስተት በንግግሬ ውስጥ የገደፍኩትና ያስቀየምኩት ቢኖር ላስቀይም አስቤ አይደለምና እጅግ ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የትኛውንም ህዝብ ወዳለሁ። ከህዝብ ውስጥ የወጡ ፓርቲዎች ግን ከኔ ዕድሜ ሁሉም በታች ናቸውና ከኔ ዕድሜ በታች ለሆኑ ብዙ አመት ታግለው ህዝብን ከማስገደልና የሀገርን ክብር ከማርከስ ውጪ ምንም ስራ ላልሰሩ ተራ ፓርቲዎች ክብር አይኖረኝም። ፓርቲዎችን ከህዝብ ጋር አጣምሮ መደበቂያ የሚያደርግ በጣም አደገኛ የሆነ ሴረኛን ልከተል አይገባም። ህዝብን ከአንድ ፓርቲ ጋር ወይም ከአንድ ቃል ጋር ማመሳሰል በራሱ ውርደት ነው። ለምሳሌ ወያኔ ማለት ይላሉ ብዙ ሰዎች። ወያኔ ስትሉ የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ወያኔ በሚል አንዲት ቃል ለውጥ በሉት፣ ስትፈልጉ አብዮት በሉት፣ ስትፈልጉ በ group መከላከል በሉት፣ አንድ ቃል ነው። የትግራይን ህዝብ በአንድ ቃል ማሳነስ ስህተት ነው። አልሸባብ ማለት ወጣት ማለት ነው በአረብኛ አልሸባብ አልሸባብ የሚለውን ስም ወሰደና ወጣት የሚለውን ስም ወሰደና አልሸባብ ሰው መጨፍጨፍ ሲጀምር አልሸባብን ዓለም በሙሉ በአሸባሪነት አወቀው። ደርግ ማለት ኮሚቴ ማለት ነው። አብዮትም ለውጥም ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ደርግ የሚለውን ቃል ወሰደውና ደርግ በሰራው ስራ ምክንያት ደርግ የሚለው ነገር ተጠላ። ኮሚቴ ማለት ነው። ደርግ ማለት ኦሮሞ ማለት አይደለም። መንግስቱ ኃይለማርያም ኦሮሞ ስለሆነ፣ ደበላ ዲንሳ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ኦሮሞ ስለሆነ ደርግ ማለት ኦሮሞ ማለት አይደለም። በተመሳሳይ ሁኔታ ወያኔ የሚለውን ቃል ወሰደና ትህነግ ወይም ህወሀት የሚባለው ድርጅት የምናውቃቸውን በገጼ ላይ የዘረዘርኳቸውን ኃጢአቶች ሰራ። ምን በሚል ስም? ወያኔ በሚል ስም። ስለዚህ ወያኔ የሚለውን ስም አረከሰው። ልክ ናዚ ማለት National Socialist Workers Party of Germany ማለት ነው ናዚ ማለት የሰራተኞች ፓርቲ ድርጅት ማለት ነው። ናዚ ማለት እኮ ሌላ ትርጉም የለውም። ግን የሰራተኞች ፓርቲ የሚለውን ስም ወሰዱና ናዚዎች ሲሰደቡ የጀርመን ሰራተኛ እየተሰደበ ነው ማለት አይደለም፣ የሰራተኛ ድርጅት ስም ስለሆነ። ወያኔም የሚለው ራሱ ወያኔ ነኝ አነ ወያኔ እዩ እያለ ሰው ገደለ፣ ግብረ ሰዶም ፈጸመ፣ ጥፍር ነቀለ፣ ሰዎችን አሳደደ፣ አመከነ፣ ህዝብን ከህዝብ ከፋፈለ፣ ታሪክን አረከሰ፣ ህገ መንግስት ብሎ ህገ አራዊት ጫነ። የኢትዮጵያን ህዝቦች 27 ዓመት አሰቃየ። ስለዚህ እኛ ወያኔ ሲል ፊታችን ለሚመጣው አሰቃይ ማለት ነው። በዳይ ገዳይ ማለት ነው። አስፈሪ ጭራቅ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አንድ ስም ከትግራይ ህዝብ ጋር ለማያያዝ መሞከር ሆን ተብሎ የሚሰራ ሴራ ነው። የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የትግራይ ጽንፈኞች እንደሚሉት መነሻ አይደለም። በዚህ በኩል የገዳ ስርዓት አለ፣ በዛ በኩል የልዋ ስርዓት አለ፣ በወዲያ ጨንበለል አለ፣ በወዲያ የኮንሶ አስተራረስ ዘዴ አለ። መላው ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ ሞተር ነው። የትግራይ ህዝብ ሞተር ሌላው ካሶኒና ሌባ ጎማ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ከአማራ፣ ከኦሮሞ፣ ከመላው ሰማንያው ማህበረሰብ ጋር አንድና ያው እኩል የአንድ እናት ልጆች ነን ሁላችንም። ኋላና ፊት የመጣ ኢትዮጵያ የለም። የአንድ እናት ልጅ በተከታታይ ሊወለድ ይችላል። እኛ ግን መንትዮች ነን። የኢትዮጵያ ልጆች ሁላችንም መንትዮች ነን፣ እርስ በርስ የተሳሰርን። በዚህ ልክ መረዳት ያስፈልጋል። ይህን ክቡር ህዝብ ታዬ ይሰድባል ብሎ ማሰብ ስህተት ነው። የትግራይን ህዝብ ይጠላል ብሎ ማሰብም ስህተት ነው። ምስክሮች ስላሉ ማለት ነው። በርካታ ጓደኞች ዛሬም አብረን ነበርን። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ከማድረግ ተቆጠቡ። ደህና ደሩ። ሁለት መቶ ስልሳ አምስት ሰው አሁን ሁለት መቶ ስልሳ ሰባት ብቻ live ይታየኛል። ከኔ ጋር ቆያችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሌሎቻችሁ የ data ችግር ነው በአምስት ብርም እንትን አስገብተን አይደለም ስንሳደብ የምንውለው። እንግዲህ የሁላችሁ እዚች ጋር YouTube ሲሆን ወይም ደግሞ YouTube ባይሆንም ቀጥታ ይሄኛው ስለሚበላ data ው ያው የሚበላው ሰው አቆምና በአስራ አምስት ብር ከምታባላ ውጣ።